Здравейте, приятели! Днес ще направим един рунически ритуал за освобождаване от самота. И ще примахнем причините, договорите и негатива, който ни е направен. За този ритуал се гледа на принципа на всички други иронически ритуали. Хубаво е да направите нещо като откуп. В смисъл поставяте лайк на самото видео, правите добро дело или палите свеж и гледате рекламите за да има енергообмен. и съответно казвате своето име, когато ви кажа да го направите. така да може ритуала да тръгне. Тук съм използвала подходящи билки. Много силна билка е магаришкият трън, когато трябва да връщаме негатива обратно на този, който ни го е причинил. Всички мои ритуали винаги с наказание на човека, който е вредил. Защо се прави това? Защото когато този, който прави лоши неща, получи това, което е направил на другите, го изживее като свой собствен опит, става после добър човек. Добър, скромен и набожен. За това винаги има наказание за тези, които вредят и нарушават законите. съответната свеж, която използвам, тя е с нарисувани руни, както имаме и други програми рунически, с които ще работим и доколкото виждам ще се наложи да си помогнем за ритуала, защото той не иска да тръгне. Така. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат от си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патърни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив – всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, с глас, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен от всички минали животи по рода и сегашния живот – някой има такъв негатив за самота, който е родов и е дългогодишен. И проблемите с взаимоотношенията с противоположния пол, създаването на семейство, тече отдавна, не от вчера или от днес, а има проблеми при родителите, при бабите, дядовците и масово има нещастни взаимоотношения в семейството. Съответният ритуал помага и когато не можете да изградите щастливи взаимоотношения. Така и започваме с силата на руните, с силата на Велики Один и всички богове богини от Асгард, Фрея, Фрик, силите на любовта, всички сили на, Бог, на любовта. Включваме всички божествени Григори да помагат в този ритуал, всички сили, с които работя, Валкирия и дадения став с силата на руните и глифите намира всичко, което е негативно и вредоносно за кажете своето име и примахва всички всевъзможни негатив от всякакво естество, происход и срок на давност чрез всевъзможна магия направена на, кажете името си, с цел причиняване на вреда във всички сфери, аспекти на живота на, кажете своето име, с цел причиняване на вреда във всички сфери аспекти на живота на Кажете своето име и напълно унищожава всички си възможни негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз глаз, завист, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Символът на сила и мощ Реко разбива всички ключалки, катинари и черномагични защити – защитаващи негатива от изчистване, като напълно и безвъзвратно ги унищожава, заедно с всички порчи, проклятия, блокировки, блокажи, затваряне, връзване и блокиране на сферите на живота с силата на руните, хагала, сквеорт и прикъсва порочния кръг от проблеми и се връщат обратно успеха и просперитета. Дадения став работи без вреда за психическото, физическото, емоционалното, енергийното здраве, както и без вреда на всички сфери аспекти на живота на, кажете своето име, без вреда на всички близки и родни хора и без вреда на домашните любимци. Активира се в името на Велики Один и всички богове и богини от Асгард, черпи енергия от враговете ни, от стихиите и космоса и работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност. Активираме. Реко и символа дихаль. който изпепелява и превръща в прах всичкия си възможен негатив. Магичен, енерген, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив – всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дъслови, масло, магически, енергетически негатив – всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, с глас, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Връщаме всички негатив там, откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги. И сега трябва да унищожим всички договори, печати, обети, които сме дали. в името на Один, в името на моята свободна воля и в името на Висшия съвет и на Висшия съд и със силата на руническия став аз съм свободен. Анулирам всичко, което някога съм обещал, клетви, каквито обети да съм дал, сключени договори и споразумения, доброволно или неволно, но не съм могъл и не мога да изпълня, и тегнат върху мен като бреме, и заради тях са затворени пътищата и съдбата ми. Възникнали са финансови проблеми в моя живот, оковават ръцете ми, връзват краката ми, отнемат благосъстоянието ми, рушат здравето ми с силата на своята свободна воля и силата на става, разторгвам и анулирам и се освобождавам от всички задължения по право разторгвам всички договори и обети. Всичко, което някога ми е било обещано от някакви сили, но не са го изпълнили. И това споразумение е легнало на плещите ми като тежко бреме, което работи само в мой ущърп. Свалям всичко това от себе си с силата на става, в силата на, на Один, с Висшия съвет, с силата на Висшия съд, и в силата на моята воля право прекратявам всички договори. От сега нататък сме свободни един от друг, нямам повече задължения. Всичките ми пътища са отворени за мен и всички мои възможности. И чистим си възможни печатки, черни метки на разрушение, метки на контрол, прослушки, трансляции на иллюзии, кошмари – програмиране на съзнанието, унищожаваме всичкия буклук, който е възникнал, примахваме призрачност, мъгливост, примахваме всякакви иллюзорни и енергии, мороки, уморочки, самоморочки, чистим карма, сваляме негатив, защитаваме психиката от саморазрушение и разрушение извън. Примахваме всевъзможни печати, метки на разрушение, печат черна вдовица, печат колело, адово колело, печат от купника, печат наказана душа. Примахваме. на самота, на бедност, родовуха примахваме. метки на ангела на смъртта, подписи, печати, имена на черни магови и практици примахваме и всевъзможни печати и метки, които се намерят които нарушават нашата съдба. Дадения став с силата на руни, глифове и букви унищожава венеца на безбрачието, печата на самотата, печата на вдовството, всяко зло, магиосничество от всякакво етиство, происход и срок на давност, порчи, злока, проклятие от вороти, от суди и любовни заклинания, всяка магия – всяка магия, създадена или проведена чрез ритуали или графична магия, както и негативът, придаван от рода, баща, майка, който ме обрича на самота. Кажете своето име. Дадения став разрушава всичките ми психологически блокове, примахва всички натрупани оплаквания и също така унищожава всички негативни привързаности, чрез които съм повлиян и наранен и се отварят всички мои възможности да обичам и да бъда обичан, да се омъжа или оженя и да имам щастливо партньорство и щастлив семейен живот. Дадения став работи без вреда за психическото, физическото, емоционалното, енергийното здраве, както и без вреда на всички сфери аспекти на живота ми. Кажете своето име. Както и за всичките ми близки и родни хора, кажете имената на своите близки хора. без вреда на домашните любимци. Активира се в името на Велики Один. Фрик Фрея, всички богове богини от Асгард, както от Великия съвет на Девете, Висшия съд и всички божествени и Григори. И работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност. Благодарим! Става черпи енергия от враговете ни, от стихиите и космоса и работи до пълното изпълнение на поставената задача. и си примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена – на черни магови практици си примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив си възможно, вълшебство си възможни, проклятия, с глас, заби, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив в земята, който е останал. Когато негатива отива в земята, той там се приработва, но пак отива във Висшия съд, и оттам преразпределят наказанията. Така че дали ще правим негатив с обратка или чистка с обратка или без обратка е все едно. Този, който е вредил, винаги си го получава. Усилваме енергията на руните, глифовите или терите, които сме активирали усилваме тяхната сила изгаряме всички негативни програми, изгаряме всички негативни портали, затваряме всички негативни портали, изгаряме всички негативни канали, жгути и присоски, унищожаваме ги. Примахваме крадници, негативни въздействия, негативни влияния, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив – всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи проклятия, с глас завист, слова, дела, мисли, всички всевъзможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род – Изцяло ни се отвориха пътищата на здрави любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Съответния став е много, съответния ритуал е много силен. Той чисти бързо всичко, което намери. Може да имате странични ефекти, странни сънища. Ако сънуваме кошмари, сънуваме това, което чистим. Ако имаме гадене и повръщане, това е защото негатива е прият чрез храна, както и разстройство, ако има. Ако има грипозни състояния, това и сърбежи по цялото тяло, втрисън и студ, това са гробишни въздействия, негатив прави на гробища, който си заминава но негативите бързо очумяват, когато си тръгват. Пожелавам на всички много успех. Гледайте ритуала. Ако ви понася добре, може да го гледате всеки ден. Като го гледате до постигане на резултат. Ако не ви понася добре и ви е много силен ритуал, гледайте го през 3, през 7 или през 10 дена. Благодаря за вниманието и ви очаквам с много добри новини, с новини за любов, за сватби, за бебита и така нататък. До нови срещи! Чао, чао!